El contracte que vinculen aquestes persones al contracte de societat és constituent, és a dir, a partir de que subscriuen aquest contracte i a partir d'aquest contracte té uns determinats requisits i s'inscriu en el registre mercantil, neix una societat nova, amb personalitat jurídica pròpia nova, diferent de la de la persona que les formen. És a dir, que la constitució de la societat mercantil, el contracte de societat mercantil, el que fa és fer néixer una persona nova, una empresa nova,